nekimubula nagenda wonna okutuusa kyamani werosondo yagamba nti mutambule nekyange bati bakubya abakazi abagenda mu ddwaliro ku lod block ne babakuba emiggo ababodaboda ne babakuba emiggo kant you tell nti pulezidenti yakitugamba are you robot pulezidenti museveni ayina amagye e somalia tulina amagye mu ekotoliyo gine tulina amagye mu central african republic tulina amagye mu southern sudan does Museveni command the parades everywhere gye bali he entrusts the field commanders so you will field commander at these roadblocks why can't you ask, eh, eh, listen you, you understand the local language you're a woman can't you tell a fake pregnancy and a non-fake pregnancy do you need a directive from the president kakati n'ekyo nabyo nze era bubanga bwadda nga nkyali active mu government. awo ka handibook yalibadde yawedde edda babeere naye abapoliisi bonna babeere nazo omanyi nti abapoliisi waliwo abadde bakwata negundi abavaloko defense abatasoma badde bakwata ne pikup onayenda wapi ti pikup bazikiriza sitika iko wapi n'omukazi ow'olubuto alinga pika hey. na loole yes webagamba nti emotoka ezetikzona zikkirizibwa eh, eh, loole teyetaaa ah, ah, museveni yababuulira yabagambako nti buuza pick up only when it is transferring kako <laughs> it was left to you loole hey. otunula butunzi n'omanyino yes. loole yes. saluunika hey kakati yeetaaga bukugu bwonna kiringa ne purezidenti yakyogera nti omukazi ow'olubutogwetomulaba ate ne bwaba tagenda kusaala olina okimanya nti olubuto lwa myezi lumuluma lusamba lukolaki kati bwebagamba nti ono walubutogwetokiraba okuba waokuba bakube ekitegeeza we need the police the police the, the female police officers to undertake a course in introduction to nursing ekyo bwekitegeere kubanga tutambulira ku bintu bisatu nti until we get a vaccine even a vaccine eh, sikikulu nnyo two we need sanitation in fact mwekambabuli what people don't know i don't think that even the president is aware wekimanyi nti abantu kafe bamwagala nnyo asigalewo abantu bagala kafyu asigalewo hmm. why kafyu abadde ayambye obubbi obbolagawo okujjako nga nabanasigala ku road block bajja kuyiga obubbi hmm. ekyokubiri abasula wano mu kampala temulimu residensio nanani residensio ebidongo bivuga ne mu byala abantu gye basula obanga museveni tayagala noyizi yabano batauts akimanyi nti mubyalo mu byalo bwoteekamu endongo tolaba i didn't know the science studio za ledi ezisinga obungi baziteekamu emifaliso hmm. emifaliso girya sawundi mm -hmm. if you want endongo in residential area letamu ebintu ebirya sawundi nga fe abali ebweru tetuwulira kakati uganda is going to go back to the same noise gyebabadde tebamanyidde bajja kulumba ekidongo kyo bakikube endongo zibeeremu clubs zizimbiddwanazirya sawundifuluma naye olaba ekintu kyonna ababbi mwe batali tekikwatiddwako in a kampala they are being taken by the introduction of buses kuba bali ada sente no if you want to eat money the shades you can have a lot of money in kampala nti kampala buli gundi buli kitundu kyonna ntaddewo kasedi oyinza n'okuteekawo akali mobairo nga kaggibwawo olweggulo kubanga bano bajja kubibba bajja kubibba nti kati basimbye ebimuli basimbye mu langi ng'abantu tebaliiwo naye ebimuli by'osimbye biri fensiti biri fensi biriwa bajja kuddamuba birinye ojemu kubanga abantu babulijjo bwekibagenda ekatwe wali ekatwe waliwo ebintu bibiri waliwo ettaawo eriyita waggulu nettaabo lya wansi kati bo beeterawo amakuba agaabwe kyova olaba nti haiwe ngaeno entebe express teriiko petrol station why you are not supposed to stop era bw'oba ova ekajansi ngaonyedde gakawujjo negakugwerako mukubo olina kudda kajansi oba kulagawa kulaga busega ate tokizibwa kulinya bodaboda ekitegeeza abayita ku luguudo olwo olina kufuna full tanka this is science kaka twogedde ku education netwogera ku gundi gundi public transport netwogera ku masomero nti if i invested in schools this is when i should know to the guiding factors are going to be social distancing and sanitation sanitation yokka oyinza n'okuddira nga tanka ogiwanise waggulu mwe muli sanitizers nojja nga baana banaaba ne bagenda but the big question how are you going to observe social distancing in dematories and schools and classrooms ekitegeeza you need for expansion or you need to divide the schools into two nti oli ava ku p1 natuka ku p2 nadda ku p4 ono nadda ku pifo ngaebizimbe byonna mujja kubyesanga ngaebibiina bisatu bimalawo ebizimbe byonna kakati we must think naye fe tulowooza nti okulowooza kwonna tujja kulekerani tugenda kulekera pulezidenti museveni not ato omanyi pulobulemu yaffe esinga obukulu gyenkugamba bbanda nti twagenda ne tuddira ebyobufuzi byaffe ntubiyingizaamu katemba entertainment mu byobufuzi ebitali mu katemba ebitali bya entertainment ebibeera liolism ebitambulira ku kugaidinga abantu you hear professors you hear lawyers you hear educated people dominating the media naye kaakati gwesooka olabe nti ensi eno ng'eri mu coronavirus eri mu ki it is when you discuss gundi bright white brain white that an issue bwebadde ero bwebadde ero bwebadde ero bwebadde ero why ensi mwagiteeka katemba these are not issues these are none issues you are telling us what happened long time ago amature person what are you telling us ebintu bitukwatako naye because setting the agenda the media erowooza ndi bitukwatako omwana nsisimanyina kwogera linnya lye onsimanyi wagonda owa people power yasaza eddiro becomes an issue gwe oyo omugula aa omugula nti oyo ye ayina value owa social media social media kyekimuyamba ani amumanyi naye because of the katemba people eh. abantu ababigendamu nze siriiko abakanenuleyo eh. Eh? kakati kyembuuza ayina political value ki is ye chairperson of a district is ye mayor is ye what to take our time yakyuse nava mu people power now those are irrelevant things but because mudidde eggwanga lino nemulizanyiramu katemba ebyo byaba katemba byabwe gundi yavudde mu bandi eno n'alaga mu eno ebitukwatako kiyinza atabigendamu kati tudidde nani issues kubanga mwaddira ti entertainment eyingidde ne mu media entertainment neyingira ne mu politics Inter the only serious people have seen in this country nabagambye ti abantu abategeera situation yeri mu uganda president museveni the mafia group tamale mirundi negunde ne kadaga nawe reasoningiyo many people don't understand the situation bamafia okuva lebaava bempita bamafia pulezidenti yabalaba yabalaba ku mmande naddamu n'abalaba ku lwokubiri naye buli lwe bava ewa pulezidenti batuula tulivyu byabagambye ne bannaabwe abataagenze abadde atya ha tasalikako musale abadde atya kati byamasanyalaze tukoze tuti omusajja oyo kakati museveni alabika bagambye mu meetingi yaabwe esimu ziizexcene the president once this man the, he wants him to, to be extended, his contract, which is expiring, to be extended for two years. Now, what can we do when this man? kubabadde bagala agendere ne minisita yevyuye mbwe naye amugjeko bonna campus kati watandikewo ekipya mujje woolabe musajja gwe ojja kuddayo embaala ewammwe bakuddemu bakusala embalu kakati bo bakugamba nti omusajja ono bwasigalawo is bad tuba tukubiddwa bwe tubatwala mu kooti bajja kwogera mu kampuni gaffe what do we do bakugambye what we should do we must talk to the side director and the dpp emisango agite by the time we musanyuse museveni mubakwate naye kasomu bajja mu bairu ne bavaayo mwanti corruption court mukozese dpp emisango agitayuriotink abo babala abasajja abo babala abasajja batuula okuva kumaca ku lwomukaaga baava ku saawa mwenda ogwekiro ngenda okuyingira omanira bampulira nebagakatulinde tumuwulire kati kuwebali bampulira naye sikyabakuba biri binene nnyo ebyo okubakuba badduke kubanga baddira munaabwe basooka ne bagenda ne bagamba nti baleeta gonde kakati babadde kwane babadde ku jama baleeta abaisirairi ne baleeta baki ne baleeta baki kakati nebatandika okulaba ntyapusi bamugoba mumiting duka duka duka kirabika gwoyina gwoyina images omusajja zatokwatewo nebamugoba mumiting era neramu nembakwata kati bakkiriza bage ono spy master ebyuma museveni byeyamuwa bagenda nebamugaba bimugyeko omusajja mulalu biki biki biki dismadman biki biki biki ate nga basiru kiba kitegeeza kamunya agudde mu nkoko kati zireekaana why didn't he give them to the security people why didn't he give these machines to, to, to, to semwai oba yiso nabiwa omulalu the so called madman kati amwegentleman beba boogera so therefore mbagamba nti bali abasajja batuula on a daily basis kakati olwo polofessa bamugaliramu mu miti yadanyumiza banne nabagamba the man rokotas the man rokotas inside the room instead of crying tears we are shedding blood <laughs> but kakati mmwe kasiita tetuula to discuss the post coronavirus not yet post everybody looks at the president kakati president yagenze nabagamba ekisinga okubaluma ekiri mu parliament the, the producing of this uh, eh, gond masis mm. bawadde abambaka parliament center amakampuni nago gaproducinge eh? this should not be a monopoly. When it comes to a virus, ne experience yamu gyemulina ey'obusiru nti mwaddira akawunga kapwenye ne mukateekamu ettaka n'ebijanjaalo mumwejingaout I would like, I would support the area position of the president. Masks must be produced by night zero. If not night zero, if night zero does not have capacity, by, by, by create government. capacity. anti bwe kyebaagala hmm. baagala mbu bagaba nebizinensi eno hmm. kati bali mu palamenti babawadde sente babaka bapalamenti mbu nabo museveni ad avoided palament nti bajjakuta ababbi bayitire nnyo mu palament ababbi bayitire nnyo mu palament this is a dangerous disease hmm. a very unique disease we are not talking about manufacturing condoms that can be produced by any other doctor provided they follow the standards we are talking about producing locally we are talking about producing uh, uh, uh, masks which are very important which are going to be cheap biina kuba wamu oba tweyongerayo tweyongereyo why bajja kuleeta ebivundu abo abasajja mu bubbi bwabwe ojja kuwulira enkya nga bakugamba nti waliwo masikisi ezireeta kansa waliwo masikisi eziri kugundi nga zizibikira enyindo no let them come from one ki one source anti kati abamu kyebagamba eh. nti gavumenti erina obusobozi eh. obufuna masikiziyesanti ah, gwe obusobozi obubalira ku wiiki bbiri nabagambye how long does it take a person to resurrect nga afudde ne jesus taddanga emyaka enkumi bbiri even those who died earlier than jesus wabiranga wali resurrected so to wait for a week nokufa no which is option no, ne, ne problem zemba manyi nti nze banda nina ekintu kyemmanya nti ekyo gundi waliwo omusiru yajja ewange naga nti omanyi ngenda kuwasa mm-hmm. ne mbadde njagala obeera omwogezi wange ne muganga fuluma ngenda kukuba fuluma fuluma getout getout at seven nasente muganga njinza okukuba ntinekitabu entagala nze mirundi mutani wa yowaana embu mujonjogere ulira embwa okbogera mukwanjula nga nigumanyi kuki alogansi yange yinza okukiriza nga nze nayogera ku bukono embagamba nti omwogezi wamwatuleku ttaka musiru bwatugenagenda eh, ah, eh, tinagenzawo omusiru muze bamega nemuga betugenda okulya gwabiguze uh-huh. otubalanga otubalirako uh-huh. ah, lwaki otubala enkuba yali etonya nina nemukwano gwange nagenda nayo e, gundi masabud eh, yeyina esuti yenga yasiriki enkuba egikuba yefunya naye omusajja atulemeddeku mbu bamuwe sente nabaga nti that man should sit down oh, hey, we go the motoka nga tugenda ne bamugjawo nadda wali natuula waka huko so kakati eh, nkugamba eh. nti nemanyi society yaffe tugimanyi mm. ti if we can think of mixing stones and soil mm. in apunye mu buwunga to age out to somebody mm. can we entrust such a society to okola masikisi eh, ku lagi skaro n'abaana ezobawo ez'obwereere ekitegeeza we must have one source one source you give let night retailers let night retailers which is needed nze nebagamba nti mu uganda muno omuntu gwensinga okuwa respect mu bakozi ba gavumenti abakozi ba gavumenti civil servants is genomugira nali simumanyi jenomujira webatandika okukola amasasi mu uganda natya nnyo naga nti amasasi ago gajja kubeera nga bijanjalo bajja gatunda nga ntuumu but we, we produce bullets we don't see bullets on the market we are as if we are not producing bullets thats an effective officer sebo kyogamba kyatandise dda eh. kubanga nina nebyendabyeko ku social media eh. nga bagamba temwambala masiki eh. eza nayiti emu simanyi eza leeyo emu simanya mbi nnyo n'okusinga covidi kubanga eh. bawulidde nti eh, nayitiiru yeja ah, infact eh. ate nga ne president we yali ayogera nayitiiru yayogerako naye nga kirabika waliyo ne kampuni ate kakati the issue bo batunuera bajja kukuba ebintu nze olaba nze nyambala masiki ya nayitiiru zino yezikola ogiraba eno ya nayitiiru eno nga bwogiraba hmm. olaba si yaleeyo emu era olaba enkola gye hmm. bazikolamu hmm. era eno erya well approved mm. ku yes. standard yenyinintuufu yes. yes. maachi azekolewa eh, matiriyo yaffe yawano eh, eh. era neyomunda yawano kakati nasobye ekintu ekyo ku social media nengamba naye abantu bagala bsinessnabano babaka bammwe kyobulaba museveni had eliminated parliament they think in terms of money nti babaguze kakati monopoly mugende mulwanyise monopoly the president must maintain ate batekewo etteeka nti bwetukukwata nga wakoze eyeyita eyanayitirunga si emyaka abiri engalabiri oba bakikubirewo omutuba gwasa nebazoka nga wakoze feeke n'omukola munayitiiro bakusiba emyaka kumi amuteringa eyo no society ngimanyi society yawano ngimanyi society yawano ngimanyi nti erowoleza nnyo mukufeekinga ebintu byabanne bwayo erowoleza mu malisi the problem with this mafia ganga is malisi marriage bonoona bantu thats why he told them mugende mumwetondere katono nyawo tukomeo nga tumaliriza obubaka buno gwe munanga awuliriza era nga tukyagera mumaaso uh, program gyowuliriza